Ini lanjutan guys. always be my favorite show. Ya, tetap saya main di mobile. Oke, kita ambil dulu peralatannya bisa. Oke, ambil dulu linggis, linggis. batang nggak tahu dibuat apa ini guys nanti kita lengkapi dulu kita final TV guys crowbar atau linggis guys oke okay. kita cari di ya, ini dia tempatnya guys harus berusaha pakai coba pakai ini bisa tidak guys aduh tidak bisa guys terpaksa harus cari oh oh oh oh oh mana ini mana pisahan untuk kalau aduh untuk Valentine oke okay. guru sedang lang buana ke atas guys biasanya ngaca guys kalau benar aduh mana ini untuk alat perusak guys kok adanya kunci coba kita ini radio kita bisa ambil aduh malah coba kita buka lagi guys cari cara aduh bersolek juga sih guru ngumpul guru-guru lah masih bersolek oke okay. kita cari alat ya guys kayaknya linggis guys atau crow bro crow crowbow ya guys ya guys tadi pakai tangga bisa kita berusaha guys coba kita pakai ini kita gunakan ini aduh lama sekali guru jalannya seperti ingin menerkam saja guys oke okay, dia keluar guys saatnya guys mudah-mudahan lama dari situ guys oke okay. mulai mulai guys buka dulu guys oke okay. saya akan mengambil jalan okay, kita kembali lagi guys menuju tempat yang bisa kita akan kerjain dulu ini TV guys oke kita buka guys guys oh ayo guys lari dulu guys oh no aduh larinya seperti patung guys oke oke oke maaf guru jangan menakutkan gitu guru bikin merinding aja Oke, kita diam aja mana dijelaskan go before the teacher catch you. Ada dia, emang suka selalu menerkam guys. Itu yang kita takutkan. Coba kita lihat guys dia guys. No. Oh, what happened to my so TV? Sweet. My favorite show was about to start. So sweet. Oke, kita tambah ya guys. Rosa. Again. Uh, what should guys? I wear to the masquerade party? Of course, <laughs> I can look good in everything. Okay. Ambil lagi crossbow. tang ambil lagi satu tang lagi persiapan aja guys hammer oke okay. ini apa ya oh, gunting ini guys perlu gunting oke okay. oke okay. Maramis, juga di ruang atas guys lambat-lambat dulu guys masuk guys aduh gimana guys saya jelaskan kembali guys saya main di mobile iPhone aduh ngaca terus ya guys Oh, my beautiful ya hair. Oke, okay, guys. Everyone must be so. Okay jealous. Kita cutting aja guys. Oke kita gunakan guys. Oke kita lompat guys lebih tinggi guys untuk menghindari cengkraman daripada si guru guys. memang setiap desain sudah sudah diinfokan di mana guys tinggal kita cari oke ini kayaknya harus menaruh pin guys di sofa kita perhatikan guys oke, kita next saja <clears throat> semua kaca-kacanya sudah di tempel kayu guys wah lagi tidur tidur guys kita harus cepat-cepat dulu guys nah, mana bisa kita kan? ini tombol yang buang itu guys jaga-jaga aja ini guys jaga-jaga aja Oh my god, oh my god, oh my god. Get out of my house, you little brat. Oh my god, oh my god. Menyeramkan guys. Aduh. Itu tadi TV sudah lebih baik, sudah diperbaiki lagi guys. Cepat sekali guys diperbaiki ya. Oh. Oke, dia ke atas guys atas guys kayaknya dia mau manja terus guys oke kita pelan-pelan guys kita harus tar cari dulu guys pinnya guys biar kita kerjai lagi dia guys Oke, okay, saya diam saja guys. Oh my god. Menyeramkan. Selalu ingin menerkam guys. Oh, prank. Buru, maafkan. Oke okay, guys, kita lanjut guys. guys ini untuk misi selanjutnya kita harus menemukan kucing yang dia kunci guys oke pelan-pelan kita guys must be careful guys must be careful hati-hati hati-hati Aduh, dia di atas juga, guys. Mudah-mudahan kita nggak ketahuan, guys. Oke, dia lagi di bawah, guys. Oke. Meluncur, guys, untuk menemukan kucing itu, guys. Kasihan itu kucing, guys. Tadi sih dia di sini, guys. Mengatakannya coba kita ambil, guys, ini, guys. Oke. kan guys permainan ini guys untuk kita dalam posisi masih di rumah ini guys edisi game ini kita untuk melakukan kegiatan yang positif guys tapi jangan lupa jaga kondisi kesehatan guys masa saat ini guys mana kucingnya guys saya kesini guys oke saya masukkan lagi ini mana bunyinya guys Bun bunyinya semakin dekat guys gimana dia guys oh sama dia lagi di bawah guys kita buru-buru guys oke mudah-mudahan ini guys oh ini guys coba kita perhatikan ada tanda itunya ah ini sudah mengejar guys kita ambil guys Oke, eh, kita buka guys. Oh my god, menyeramkan. Oke, dia mengejar sampai sini guys.